amigos, hoy, hoy hay otro cumpleaños. Esta clienta se llama Samantha. Y es su cumpleaños, cumple 80 años. <laughs> Ahora les muestro a Samantha. <laughs> Aquí está Samantha. Qué mala, 80 años. <laughs> ¡Ay, tinta! Sí, es verdad que no. ¡Qué bien que estoy! Ah. okay. su, su, su parte de cumpleaños, pero ahora no lo fuiste. Ah, bueno, Vamos a hacer pachanga primero. Pipiri, Hoy cumple eh, Samantha Samantita, Samantha Samantita, Samantita. Ah, Bueno, ha llegado la hora de cantar el feliz cumpleaños a Samantha. con una torta que lleva solo frutilla Y acá prendo las velitas. Y ahora quiero un <laughs> bueno, ahora un poco de más pachanga. Samantha, Samantita, Samantha. Samantha, Samantha, Samantha. Hoy compré Samantha, Samantha. Ok. ¿Cómo se llaman sus padres? Aileen y Juan José. Sí. Aileen y Juan José. Y ahora... Em, explotaremos la piñata. ¡Pum! Y listo ahora. Ahora voy a saludar y chao.